ТикТоке можно заработать деньги. Це а, десятки тисяч доларів. Тебе очень важно твоє комьюнити, которое будет тебе помогать. Вот мы сито, есть золото. Я хочу, чтобы здесь осталось золото. Мы когда видим камеру, мы сразу работаем на камеру. Будинок, який був без взагалі ремонту Нічого тут не було. Когда ты говоришь home, это дом, это что-то про тепло. Це виходить ваша робота. У вас е, є е, добова норма того, скільки ви маєте Да. зняти. Э, Есть э, определенное количество роликов на общий аккаунт, которые должны все принять участие. Э, Это от пяти роликов. В день. Да, плюс должны снять э, на общий Инстаграм, истории записать себе, на аккаунт записать. В приоритете стоит, конечно, ТикТок, Инстаграм и Ютуб, в который мы снимаем каждый день. Оригинал сказки «Красная шапочка». Убив бабушку, волк не просто ее съедает, а готовит из нее вкусняшку. Пишу вам э, будто в хаосе. У нас есть менеджеры, которые помогают нам вообще понимать, э, как работать с рекламой, как работать с брендами. А так как это ТикТок, это все равно ниша еще узкая, она развивается активно, но все равно она достаточно узка тебе очень важно твое комьюнити, которое будет тебе помогать э, развиваться, которое помогает тебе смотреть шире. Собственно говоря, Трейси преображается в Джона. Усики. Кто не знал, Джон это мой парень. Мой любимый парень. Ну, я дома я не могу снимать сама там YouTube, пойти Все ресурсы для того, чтобы развиваться и для того, чтобы сделать э, допустим, тот бренд из себя, который тебе нравится. Выгоднее и комфортнее. Здесь у нас есть, грубо говоря, гарантия, до того, что мы точно выполним свою работу, и это намного-намного э, более безопасно. Это мой каскадер Кевин. А что ты снимаешь? Э, я снимаю разговорные, там, типа, влоги, типа, такое. Нет, я <laughs> единственный в доме, который не танцует. Я снимаю проверки лайфхака, там, какой-то лайфхак увидела, увидела, я его иду, типа, проверять, а давайте проверим, работает он реально или нет. Берем пудру, кисточку и наносим на наши реснички. Скільки ну, відсотків приблизно хоча б оригінального контенту ви робите? Это, это, наверное, 85%. То есть никакой чужой идеи нет. 15% это танцы, которые танцуют все. Все, да, да, То да. есть есть э, заданные тренды уже мировые, есть СНГ тренды, и мы смотрим, чтобы быть всегда в курсе. В ТикТоке не является стыдным, если ты повторяешь какой-то тренд, заданный вектор, только по-своему. Ты уникально одеваешься, допустим. Ты уникально, там, я не знаю, делаешь мимику интересную, ты танцуешь как-то необычно. Як можна, е, крім одягу, наприклад, виділятися, коли, от, наприклад, да, е, танцюю. Главное, как ты это будешь преподносить. Добавлять свой креатив никто никогда не отменял. Якщо почуєш, що хтось з учасників сказав хаос, а не дім, то будуть биті. Чому? Не, ну Хаосу битой не будет, но <laughs> выговор будет. Когда ты говоришь хаос, это ну, какое-то здание, это что-то холодное. Когда ты говоришь home, это дом, это что-то про тепло. Мы э, не лежим в плоскости э, концепции хаоса. А Наша основная деятельность, она лежит в другом и будет лежать в другом. Який ти сам для себе контент знімаєш для свого особистого аккаунту? А, Я снимаю м, интеллектуальный контент, я его называю смысловой. Я вот так вот сижу с человеком, разговариваю, и при этом стоит камера записывает. Э, и часто в разговоре рождаются какие-то смыслы, которые ну, ты не фиксируешь для себя во время разговора. Смотришь потом на камере и такой, о, вау, ничего себе ты выдал. А если тебе одиноко, когда ты один, то ты не в той компании. Коли ви створювали це все, Ты уже сам був в ТикТоке? Да я был еще, когда в мюзикле было. А, ну, да? ну, конечно, у меня была там реклама еще тогда. так вийшло, що ви разом заснували цей дім? Навесні, коли був роздум щодо того, що треба щось е, робити глобальне, е, ми з Данилом зустрілись, і Данило каже: Рома, що будинок е, блогерів, але не такий будинок з блогерами, як у всіх. інша структура, яка буде перш за все добре підбита з точки зору ідеології внутрішньої. І ми вирішили це зробити. Причому зробили ми це дуже швидко. Сколько у вас людей загалом живе тут? 15 приблизительно. Ну, це ну, в місті з оператором е, учасників, по-моєму, 12. Да. Ви щось платите е, за дім? Нет. За- А ви хоч знаєте приблизно скільки комуналка виходить? Ну Да. так, Да, конечно, знаю. знаєте? Мы знаем все цены на дом. Мы абсолютно, каждый участник знает, сколько стоит аренда дома, сколько стоит свет. То есть мы относимся к дому как к своему. То есть пытаемся включать свет. І скільки комуналка, комуналка тут виходить? Ви ж постійно щось Очень знімаєте. много. Много. Будинок, який був без взагалі ремонту, нічого тут не було, ніяких меблів там і все. А Скільки було вкладено на початку? Це е, десятки тисяч доларів. поки ми створювали рекламний е, відділ, так наш е, рекламну структуру ми підтримували всіх ще фінансово. 150-200 тисяч доларів треба е, мати початкову інвестицію для того, щоб довести будинок. До а, точки, де він вже починає заробляти і сам себе куповувати. А продукти ви самі закупаєте чи вам? Да, да. да, Це єдине, виходить, за що ви тут платите? За продукти? Ну, виходить, так. Давайте пройдемо кухню. У нас очень много еды. Кстати, у каждого есть своя полочка, свой бокс, где мы храним свою еду. Тут у нас есть гриль, у так нас будет. есть плита, на которой мы все готовим, чайник, кофеварка даже. Никому нельзя говорить, что я еду в магазин, да, потому это что это сразу ужасно. А купи это мне ужасно. то, а купи нет, а купи то, а это, это. И ты идешь Сразу нужно брать процент с этих людей. Битовухи як такої не сильно вона їх поглинає. М, Нет, потому что ну, эти все моменты я с- чувствую, когда вот нужно сейчас нам выйти, там, как бы поговорить, когда нам нужно сейчас какой-то проектик сделать, чтобы там подрасслабились ребята, подышали, там, э, Э, друг от друга отдохнули. Частый вопрос и э, мнение, что вот ребята живут постоянно в доме, они тухнут, э, им тяжело, личное пространство. Безусловно, такие моменты есть, они важны. У ребят много с течением времени появляется проектов, где они ну, на выезде находятся. То есть они едут в какой-то город, они едут там, на какой-то коллабу с артистом, куда-то выезжают на пару дней. На втором этаже у нас жилые комнаты, где мы спим. Вот тут у нас живут девочки. Они снимают тут видео, э, прически свои делают. Ну, тут э, Кирилл живет. А, ну да, Кирилл. И тут Леон. И они Знаем. оба танцуют, да. Вот тут у нас живут операторы и также участники дома. Ага. Вот он один из наших операторов. Як тобі працювати з тиктокерами? А, <clears throat> работа точно не скучная. Всегда есть э, с чего посмеяться много чего помимо съемок приходится делать, помогать. Но ну, складно с ними? А, нет, не сложно. Я, я кайфую от своей работы, мне нравится. Самостоятельный блогер, э, что, что ты должен работать очень много, что ты в доме должен работать очень много, ничего не меняется. Разница только в том, что в доме, конечно же, ты э, гораздо больше можешь э, получить, потому что вы друг, другу, друг друга усиливаете. Стараемся быть friendly, Э, потому что ТикТок это такая платформа, где все френды. Люблю тебя лайфхаками. Там толерантність більше. Да. Да? Да, да, да. В ТикТоке больше фильтров э, на какие-то там нецензурную лексику. Опять же, ты не можешь выложить видео, где хоть чуть-чуть с намеком на насилие или на какую-то пошлость. Ви не думали е, якісь соціальні проблеми піднімати? Мне кажется, изначально она не заточена под это. Суть ТикТока это в том, что ты заходишь на платформу, расслабиться и посмотреть развлекательный контент. Это короткие маленькие видео, 15 секунд до минуты. Минута уже считается сложно. Э, Если тебе интересно э, что-то смотреть более соци- социальные ролики, то тебе такие ролики будут и попадаться. Да, да, да, да. То есть то, что ты досматриваешь до конца, то, что ты лайкаешь и комментируешь, а TikTok запоминает очень быстро, и буквально через два дня все рекомендации — это все, что тебе нравится, практически там 90%. Якось окреслені рамки того, коли от е, учасник вже досяг всього, і він такий, ви йому кажете, бувай. Мы не продюсерский центр, когда мы, знаешь, там, типа как игра, достигаешь там 5 миллионов, э, ну все, ты прошел игру, как бы пока. Нет, э, э, на каждом этапе, когда человек достигает нового уровня, мы понимаем, что мы можем создавать с ним теперь более масштабный продукт. У вас є на меті, щоб е, учасники були не тільки тіктокерами, а ну по суті артистами, які випускають свої. Это самое главное. Я всегда говорю, что здесь лаборатория артистов. Вот мы сито, а есть золото. И я хочу, чтобы здесь осталось золото. Золота мало в этой стране, надо понимать. Э, Я нахожу ребят, я развиваю, веду, вдохновляю. Е, Як відбувається цей процес відбору? Ну, самые первые находились, э, я у себя везде в соцсетях такой клич объявлял, что вот давайте, ребята, пойдем со мной. Встречался с ними, устраивал собеседование. Там важливі були кількість підписників. Ну да, конечно, это важно, но не, не определяющее. Ти зараз скільки підписників в Тіктоці? В ТикТоке э, полмиллиона где-то. Півмільйона. Це за, за який проміжок часу? За два с половиной месяца, да, где-то Дай работаю. хтось контролює, щоб ти активно працював? Нет, Ні? нет. Блогерство для меня это, ну, как, как поесть. пишутся наши хиты. Тут у нас есть музыкант, который пишет музыку, Мгм. а именно текст придумаем мы. Тут у нас все переговоры ведутся. То есть вот тут есть PlayStation, и тут можно сесть, э, спокойно поговорить, с кем-то поиграть э, в Mortal Kombat, не знаю, в UFC, в FIFA. Ну, в середньому скільки мільйон підписників, якщо в блогера, це скільки реклама? Не пам'ятаю, але декілька сот доларів. У нас є блогери, Да. у яких по 3 мільйони підписників. Там реклама може вартувати порядка там е, може бути і до тисячі, і за тисячу доларів. Хтось из вас же батькам подарував машину. В Украине мы первые, и это только все начинает развиваться. не означает, что у нас нет денег, и мы не можем покушать, или не можем родителям подарить подарочки. Конечно, мы можем это сделать. Но если говорить про машины, то пока что это не на такой большой охват. Просто так себе никто деньги не даст. Это само собой разумеющееся. Просто ты бренд, и ты прикольный человек, ты прикольно снимаешь, у тебя классные видосы, конечно, на тебя зайдет какая-то реклама, и с нее ты уже получишь деньги. Пока что это работает так. В ТикТоке можно заработать деньги. Просто если мы говорим про машины и про все остальное, ну не доросли еще, но мы развиваемся. Ви окупились? Ми а, зараз знаходимось в позиції операційного нуля. Перші три роки ми всі фінанси, які у нас є, а, Е, ми вкладаємо в проект. Не до фінансування, тобто те, що ми не вийшли ще там до нуля, наприклад, не повинно е, спиняти розвиток. Якщо треба було студію побудувати, ми її будуємо. Якщо нам треба там е, якийсь трек зробити, зарелізити, ми вкладаємо в це гроші. Темп розвитку індустрії такий, що не дозволяє тобі грати тільки на ті кошти, які є твоїм прибутком. І є у тіктокерів ставка. Тобто, якщо немає рекламних інтеграцій, але ну, людина працює. М, Нет, Немає. А якщо от, ну, не, не заробив, що йому тоді? заработает. Тому що у нас э, есть отдел продаж, який очень хорошо работает. Ти тут за відсоток від е, загального прибутку. Від загального прибутку компанії. Так. Ну який відсоток великий? досить. Дивіться, для чого? Щоб Цікав. купити собі там е, третю Теслу, достатній. Для того, щоб купити е, дві яхти, ну треба ще попрацювати. Цей проект знаходиться на перетині всіх тих речей, які мені подобаються. Це е, займатися творчістю, працювати з інтернетом в онлайні і робити гроші. граємо разные игры, в Minecraft, в Fortnite, там, блин, во что можно на, ком- на компьютере играть, в, в то мы играем. Чи абсолютно всі грають? Все, все. І Это дівчата, вообще- всі? Да, да. Прикольно. Особенно девочки. Що м, краще <laughs> заходить, коли хлопці чи коли дівчата? Ну, я лучше, когда мальчик и девочка. Не так давно. Тікток вважався взагалі відстій, всі такі Да, фу, що. да. А зараз всі Да, масово, Я масово знаю, туди вот пішли. у меня мнение, потому что э, поколение, которое сейчас, оно не такое закомплексованное. Вот, например, когда мне было 15 лет, я не могла встать и просто танцевать какие-то танцы, или мы с подругами не учили танцы, мы э, не смотрели всякие челленджи, не старались повторить, мы боялись быть смешными в кадре. Сейчас ребята, наша аудитория, подростки, они этого не боятся, они очень толерантны, никто никогда практически не обзывается, хотя я вспоминаю свое детство, но почве расизма вообще миллиард всего было. А як щодо старшого покоління, яке також заходить в цю платформу, намагається щось Мені кажется, поробити, як ви скоро ваші мами ставитесь до будуть цього? Моя Ну, мама сидит в ТикТоке. Мой и- дед сидит в ТикТоке. Что? <laughs> Да. Он комментирует каждое мое видео. Одень трусы! опять же, не забываем, что рекомендации, да, за которые мы все так боремся, что такое рекомендации в ТикТоке? То, что ты досматриваешь до конца и лайкаешь, то и будет тебе показывать рекомендации в рекомендациях ТикТок. Моя мама любит про огород, про цветы, и у нее такие рекомендации. Поэтому, конечно, ей классно и кайфово сидеть в ТикТоке. Опять же, этот искусственный интеллект подстраивается под каждого из нас. А як ви ставитесь до тих, хто до тіктокерів, е, які вже ну не знаю, там за 50, їх же зараз багато. Делают очень крутой контент. Они сами, они способны посмеяться над собой, тоже сделать что-то супер дикое, странное, как нам кажется. Я попросила Тресі, щоб ми зараз записали трендовий наразі TikTok. Вона мене навчить, що до чого, все мені розкаже, покаже. Значить, ми танцюємо танці в трусиках, основні движення. Девчонки и мальчишки. А, типа, а, а. Дев... Танцы в трусиках. Жопа, жопа, жопа, жопа. Вот так и делается контент. Миллионы просмотров. Произведение искусства. Мы делаем ра-та-та-та-та. Угу стреляй, пау-пау-пау, убегаешь от меня. Э, Либо можно поменять тренд, например, тренд, который танцует весь мир. Давай ратататра. <laughs> <laughs> <laughs> Красотка, ты во свою партию як ісповнила.